Hi julle, Heidi van Stencil Hoek. Skus vir die lang tydperk tussen die video's. Maar ja, lewe gaan baie keer te vinnig verby. Vandag wil ek vir julle wys hoe om 'n uh, eh, welkombord vir jou voordeur te maak. Ek het een wat al nou reeds klaar is wat ek net vir julle wil wys. Dit's nie heeltemal dieselfde een wat ons gemaak nie, maar dit is die variasies wat jy kan kry daarop. Julle sal sien hierdie een is met verskillende kleure stein gedoen en dan um, is dit met vinyl geplak en dan ons uh, wit geverf. So ek gaan vir julle wys en dan natuurlik kan jy enige stensel gebruik vir die wat dalk die nuwe uh painted of verf dit in die hande kry. Daar's twee lieflike stensels wat jy saam met dit kry wat jy dalk ook op hierdie projek dan kan gebruik. Goed, nou voor ons verder gaan wil ek gaan gaan net vir julle vinnig wys. Wat ek reeds gedoen het met my bord is die boodste ek het hom nou maar gemerk waar ek gedink het ek wil um ehm, stain en verf. So die boonste deel is gestain, maar dit is gestain met 'n eh, Emboya stain. Dis die gewone stain. Ek dink hierdie was die Grip Seal maak in Imboya. En dan wil ek net vir julle wys die verskillende. Pine, as jy pine op pine doen, dan kry jy daai geel effek. So ek het heeltemal weggebly van dit af. En dan ek het gehou van die Imboya want hy gee vir jou half so gewaste gevoel en dan natuurlik hierdie is die teak een van Grip Seal wat jy dan kan meng en gebruik sou jy eerder vir die Oranje agtergrond wil gaan. Goed, dan net 'n vinnige ding. Steins in Suid-Afrika kry kry jy twee tipes. Jy kry 'n gewone houtsteen. Dis die wat jy lekker ken, Gripseal verkoop, Hodak verkoop. Dan kry jy een wat hulle noem 'n gelsteen. So kyk baie mooi as jy koop. Hodak het ook 'n gelsteen. Hierdie byvoorbeeld is al twee in Boya. Hierdie is die gewone steen Hierdie een met die meer maroon agtergrond is dan jou gelstein. So wees net seker dat 'n gelstein nie altyd vir dieselfde effek gaan gee as 'n gewone stein nie. Nou goed, kom ons begin. Ek plak nou eers my masking tape. Net so dat ek 'n definitiewe mooi lyn kry en maak seker dat as jou plak is, hy lekker gelyk. Daar is hy. En dan vir hierdie een gaan ek Magnolia van Color Me gebruik. Ek wil net 'n goeie skit gee, dan sal ek vir julle wys wat ek van Magnolia hou is dis 'n bietjie van 'n off-white, maar het meer 'n grys ondertoon as wat hy regtig 'n 'n cream of 'n wit ondertoon het. So ek dis die kleur waarmee ek vandag gaan. So goed, kom ons begin. Mm. ons is hy is, sy is nou droog haar twee laas gedoen. Julle sal sien die lyn is perfek en nou gaan ons klaar maak. Wat ek wel wil ook sê is julle sal sien ek het daar velcro sommer vasgestypel. Dit is vir jou as jy nou wil blomme en jy wil dit elke seisoen verander, dan kan jy dit doen. Ek sê julle nou wys hoe ek dit gedoen het. Goed. Dan het ek nou die ding nou my volgende item wat ek nou gaan doen is hierdie is vinyl. Dit is die bewoording is uit vinyl uitgesny. Dis 'n permanent vinyl. So ek gaan julle wys hoe maklik is dit om hierdie nou op die bord aan te bring. Dit is nou klaar my transfer tape oorgedra. So wat ek nou gaan doen as die wind net wil saamspeel. as jy sien jou transfer is nie hy het nog nie lekker getransfer nie dan al wat jy doen is jy druk hom maar net daar waar hy getransfer moet word Goed, dan gaan jy nou en jy gaan hom nou net min of meer sit waar jy hom wil hê. Ek gaan myne so bietjie hoër lig. Hom plat sit en dan vat ek met my skraper en ek begin hom net vasdruk. Maak seker jy doen dit stadig dat jy nou nie soos ek maak en hom 'n bietjie skeer daar nie. Gelukkig plak hy mooi toe. En dan die tweede deel van die van die vinyl wat ek nou gaan sit is hierdie in ons huis. So ek wil hom min of meer daarso sit. Ehm jy doen nou dieselfde met jou skrapertjie. Druk jy hom net. So, en dan wat jy nou net kan doen is wat hulle noem jy burnish hom met ander woorde jy gaan met jou hand in Jy seker maak seker hy's vas. En dan nou die laaste stap. Jy onthou daai wat jy in die tuismagazine se painted of verf dit kry, die stenseltjies. Ek gaan nou net hier 'n stensel ook opsit. is ek druk die dele toe wat ek nie wil stensel nie. So daai wat ek bang is dat die stensel waar oor gaan druk ek net absoluut toe met die masking tape. Daar sy en dan weer met my شي لاب goed, daar het ek hom nou so 'n bietjie van net 'n stensel gegee hier. Jy kan nou omgaan as jy wil. Ek wou net wys dat veral met daai stensel wat jy in die tydskrif gekry het, hoe lekker jy jou eie kraans blaar gedeelte kan bou. Ehm um, met al die verskillende klein takkies en goed wat ook by is. So onthou om 'n stensel is nie net altyd soos wat jy hom sien nie. Jy kan altyd op 'n stensel voortbou. So dis dis dan daai en dan ek is moet eerstens sê ek is geen sinse strikmaker nie hierdie is 'n strik wat ek vandag van YouTube af probeer het alsbehalwe perfek maar ja um, wat lekker is is hy velcro aan die agterkant so jy kan nou as dit kersies is kan jy nou 'n ander een opsit jy kan artificial blomme opsit as jy wil en dan al wat jy doen is jy sit hom vas En daar het jy jou welkombord wat voor jou deur kan hang by jou ingang. Ek dink ons kan almal leer bietjie by die Amerikaners is om ons huise volgens seisoene te op te maak vir albei ons voordeure. Ehm um, ek dink dis vir my nogal 'n oulike idee en en ja, Paasfees kan jy weer 'n ander stryk opsit of jy kan vir Kersfees kan jy die kersballe opsit. Wat ook al, maar dit is jou welkombord en so maklik soos dit. En dan net een ding. Die vinyl. Daar's baie mense wat vinyl sny, wat vir jou die woorde kan sny. As jy nie iemand naby jou het nie, jy kan my kontak. Ek kan julle dalk in eh, verbinding kry met iemand in julle area. Die ander opsie is om in plaas van dat jy dit met vinyl doen, kan jy hierdie stensel ook. Ehm um, ek het dit net vinyl gedoen want ek het vinyl en ek het met my cricket masjien gesny. So ja, en julle ek hoop julle dit geniet. Ek hoop dit gee julle idees om julle voordere bietjie eh, op te juice en 'n bietjie 'n welkom word of twee op te sit of wat ook al. Maar ja, ek hoop julle het iets geleer en lekker craft, lekker week vir julle almal. Tot volgende keer. Bye bye.